Maiatzaren hogeita votó Kuchak, bozka, independentista, socialista, feminista, ecologista, euskaltzale eta antifascistes, bete beharra El 28 de mayo hay que votar a Euskal Herria Bildu para hacer frente a los enormes retos que tenemos como pueblo. Hay que votar EH Bildu para avanzar en la recuperación de derechos sociales y económicos para avanzar en la recuperación de soberanía, para avanzar en la construcción de la paz y de la convivencia. Pero también hay que votar EH Bildu para mandar un mensaje muy claro al bloque reaccionario de Madrid, a esos que vuelven a amenazar con ilegalizaciones y con volver a poner a este país mirando al pasado. Iros al carajo, fascistas de mierda, que aquí hay un pueblo digno. Guk ez daukagu komunikabidean dien babesik. Ez daukagu. Guk ez daukagu bankuen mesederik. Ez daukagu. Baina guk badaukagu hori, baina asko zere garrantzitsua den zerbait. Haiek behin ere izango ez dutena. Zuek. Zuek. Zuek bezalako jendea miren bezalako pertsonak, nire atzean diren gizon emakumeak bezalakoak. Saltzen ez diren eta erosterik ez dagoen personak. Beren bizitza guztian txinaurri lana egin egiten ari diren eta egingo duten pertsonak. Beren onena, herri honen alde emateko pres direnak. Eta ez dago dirurik ez dago dirurik hori ordainduko duenik, ez eta indarrik horri gailenduko zaionik. Beraz, hemendik eta maiatzaren hogeita sortzia bitartean, kalera, mobilizatzera, aktibatzera, herrikide guztiak konbentzitzera, maiatzaren hogeita sortzian, Euskal Herria bildu, bozkatu beharra dagoela, eta maiatzaren hogeita sortzian, irabaztera, Gora Euskal Herria askatuta! Gora Euskal Herria bildu! Gora Herria! Hora herria.